Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we onze eigen energie opwekken. En eh, ja, meer heb ik niet te vertellen. Tot zo. Nou, wat heb je nodig? Een paar kijkers, wat stukjes zink. Dus eh, uit dakgoten, daar vindt je ze. Een ledlampje, wat tape, een tangetje, wat eh, draad, twee, drie draadjes, of misschien wat meer, ik heb het even niet En wat citroenen. Oh ja, en mijn eigen brandstof natuurlijk. Nou, we beginnen met de citroen te rollen, om het eh, een beetje los te krijgen, zoiets rollen. vind dat dit wel genoeg is. Nou, en dan steek je een spijker erin. Even Totdat hij er zo stukje in zit. En een stukje zinker in, Dat hij er net zo ver in zit. Oh, even deze kant. Zo, ongeveer dit. En dit doe je drie keer. Nu hebben we drie citroenen en iedere citroen levert ongeveer een halve volt op. En als we dat dan met z'n allen verbinden, dus in serie zetten, mm, is het als het goed is net genoeg om dit lekje te laten branden. Alleen eerst moeten we het verbinden met de draadjes. En nu gaan we de plus met de min verbinden. Door middel van een draadje en een beetje plakband. Dus. En dat doe je dan bij ze alle drie. eerst bij deze is dan een... Prut, ben ik ook En dat is dan twee en die maak je dan aan deze vast. Zo. Klaar en dat doe je bij deze alle drie. Als het goed is werken drie statielen genoeg voltage op. Dus eh, dan doe je de plus, wat was ook weer Lange Deze doe je aan het vink. En oh ja, het ledje brandt ongeveer op 1,5 tot 2 volt. Dus met geluk gaat dit ledje branden. Oh, van de auto klikken. zo dit Zo, zet ik deze erin. en als het goed is, ik kan dit lekker nu, dus donker maken. Eh. Misschien moet het nog iets donkerder. Wacht even hoor. Zo. En de deur dicht. En hij brandt niet. Oké. Okay. Paal. Mij hebben wij namelijk de verkeerde citroen gekocht. Maar ja, nu gaan we iets doen wat ik altijd zou hebben willen doen. En dat is in een limoen bijten. oké heel even bellen. Mm. Nou, daar gaan we dan. drie, twee, één. niet om aan te raden. Maar ja, dat was dan deze video. Eh, abonneer je onder en doe alvast een, doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Tot de volgende vlog. down.